मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और क्या वाट एल्स वॉट एल्स दूसरा कौन हु एल्स हु एल्स क्या वजह है what's the time what's the time मैं थक गया हूँ I am tired I am tired सावधान रहो वी केयरफुल वी केयरफुल भाग्य का उलटफेर ups and downs ups and downs अच्छी नींद आई had a good night had a good night चारों तरफ ऑल अराउंड ऑल अराउंड दोनों तरफ on both sides on both sides एक तरफ on the one hand on the one hand दूसरी तरफ on the other side on the other side हाल ही में रिसेंटली रिसेंटली अभी अभी जस्ट नाउ जस्ट नाउ पहले से ही ऑलरेडी ऑलरेडी आजकल now it is now it is हमेशा के लिए forever for ever up tak so far so far abhi turant right now right now hamara kya what about us what about us baad mein later on later on इसे ले चलो कैरी दिस कैरी दिस कोई भी ले लो take any one take any one क्यों नहीं वाई नॉट वाई नॉट आराम से take it easy take it easy पता लगाओ फाइंड आउट फाइंड आउट गिरा दो ड्रॉप दिस ड्रॉप दिस एक चुनो चूज वन चूज वन एक बार और वंस मोर वंस मोर वापस जाओ गो बैक गो बैक समय पर आना come on time come on time इसे हटाओ रिमूव दिस रिमूव दिस किसी भी कीमत पर at any cost at any cost यह रहा here it is here it is दिल से वाई हार्ट वाई हार्ट उसे ठीक करो फिक्स डेट फिक्स डेट मैं लायक हूँ आई डिजर्व आई डिजर्व बस थोड़ा सा just a little just a little बहुत बढ़िया एक्सीलेंट एक्सीलेंट खैर फायदा द वे फ़ायदा वे इसे पहनो वियर दिस वेयर दिस तोड़ दो ब्रेकअप ब्रेकअप इसे परोस दो सर्व दिस सर्व दिस बिल्कुल नहीं not at all not at all ध्यान रखना टेक केयर टेक केयर इसे छोड़ दो give it up give it up मुझे खेलने दो let me play let me play ठीक समय पर all the right time all the right time उस दिन से from that day on from that day on सारा दिन all day long all day long दिन भर throughout the day throughout the day अब से पहले before this time before this time बहुत दिनों तक for long time for long time कितने दिनों तक हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग थोड़े ही समय में not before long not before long हिलो मत डोंट मूव डोंट मूव मुझे जाना होगा I will have to go I will have to go कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम हम खुश हैं we are happy we are happy क्या कोई है इस संबंध देयर इस संबंध देर सच कहूँ तो to be honest to be honest यह मेरी गलती है this is my mistake this is my mistake पाँच बज रहे हैं it's five o'clock it's five o'clock वह क्या है what is date what is date यह तुम्हारे लिए है this is for you this is for you क्या यह आपका है is it yours is it yours मैं वादा करता हूँ आई प्रोमिस आई प्रोमिस उसे विदा करो see him off see him off मुझे समझ नहीं आ रहा है I don't understand I don't understand मेरे पीछे आओ फॉलो मी फॉलो मी उसके पीछे जाओ फॉलो हिम फॉलो हिम रहने भी दो फॉरगेट इट फॉरगेट इट क्या चल रहा है what's going on what's going on संपर्क में रहना keep in touch keep in touch तैयार हो जाओ गेट रेडी गेट रेडी क्या बेवकूफ़ी है हाउ स्टूपिड हाउ स्टूपिड उठो वेकअप बैकअप ध्यान रहे वॉच आउट वॉच आउट मैंने कर लिया I am turn I am turn तुम गलत हो you are wrong you are wrong तुम नहीं नॉट यू नॉट